हेलो वेलकम फ्रेंड्स बात करेंगे एम एस एक्सेल में शॉर्टकट की की और यहाँ पर देख सकते हैं 555 लिखा हुआ है अगर हमें शॉर्टकट की की मदद से इसको कन्वर्ट करना है करेंसी में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और four button alphabetic four button आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया इसी तरह से बात करेंगे लीब्रा कैल्क की तो लीब्रा कैल्क को मैंने ओपन किया है अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 77 अब इस 77 को मुझे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और क्या प्रेस करना है four button alphabetic four button press कीजिए न्यूमेरिक नहीं प्रेस करना तो जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से इजिली